四个嘞，我这是碰到三刀，碰到三刀嘞，你看四个了，你看到吗？大摩托车。

不，不是那个卖烟的。卖烟的，卖烟的。烟。哪里啊？哎。怎么了？ 在转大黑。我我唔放。我唔先往后面。来一报。来